Erfinden, entdecken, erfahren. oh, nein! Der Tesafilm, der Papierlocher, der Reißverschluss. Wer? Wann? Warum? Wer hat das erfunden? Weißt du das? Dann mach an unserem Videowettbewerb mit. Weißt du es nicht? Kein Problem. Erfinde, entdecke, erfahre und macht mit! Schick uns dein Video. Abgabetermin der 1. März 2019.